kurš pēdējā laikā nes kāpēc sāks paģēriet ar viņu pirms attiecībā uz publisku. Viņš ir tā liberālās grupas pārstāvs, kas taisa visos. Malači. Un ir pret pamatauts tiešām. Kāds smuks kastās. Tas, kas maniem vārdiem runājot. Cik daudz kastās. Ar visām platformēm iezīmē tās platformēm. Tāpēc es to avīzi gribēju paņot. Un ka viņš tas avantūrists iepazīstināja Višegrads valstis, kas iet uz, uz rakstiskula. Pats galvenais, ka Slovākija prezidējušā valsts pašreiz, un viņi ir ļoti, ļoti konsekventi pret... Bankas Volkswagens. Valsts ar, ar, ar šito te avantūristu projektu Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija iepazīstināja, kas to vērtē kā pilnīgi bezjēdzīgi. Nu, visi saprot. Bez 15 laikam. Kāds 15 ienesīt bez 11 minūtēm? Nu, tāpēc tas nav pareizi. Un Žigulīte arī iefilmē? Es domāju, ka jāierodās nemaz vēlākā bez 7, 8 minūtēm. Nu, Jā, mums ir jāiet, mums ir jāiet, jā. Jāiet, jāatrod mums labās vietiņas, jāpazara ūdeni. Es domāju, ka vairāk īstenībā mūsu vietas tur nebūs. Nu, mēs arī esam jau. Pēc mums kāds vēl tur tiesāsies. Es jau īstenībā. pateikt, Riķi tagad viņš te ir augstā vidusskolā, jo viņš jūt, ka rīz kaus. Viņš jau beigsies. Fotokrāti ir beigsies. Būs viens, viņš tāds. Tas jau ir tagad. Arī tāds. Privāti īpašums ietilpē. Jā. Un, un to, un to tiesas, tiesas šildu arī pa ceļam iefilmēt. Man vakar šeit brauktam te ir. Jā, tā ir pat. Ai, ai, ai. Mums nav saskaņots. Kā lūdzu? Pārtrauciet filmu. Mums nav saskaņots. Kādēļ? Jūs nesat saskaņojums, ka jūs drīkstat. Šeit ir citas personas kas jūsu lietā nepiedalās. Viņas nevēlas. Nu, mēs, mums, mēs visi piedalāmies. Nav saskaņošana filmēšu. Nu, tagad mēs to ir saskaņosim viņu. Jā. Nu, tagad. Es ar jums vienojos, ka mēs... Ir atbildīgas personas, kas ar to nedarbojas. Kur viņas lūdzu, vai satikt šo? Izvediet kameru. To ir tas viņš pastāvs. Pastāvs. Mhm. Es to nevaru. Jā, jā, filmē. Tikko nevaru. Nu, tad jūs esat aizliekuši nevienu iestādi. Tā jūs saucat? Nāc iefilmēt šito cilvēku, kas man aizliedz ienākt iestādi. Viņš aizliedz. Jānis Asti. Kā viņu sauc? Jānis Astričs. Viņš neļauj mums ienākt priekšā. Neļaujiet Nē, filmēt. filmēt. Neļauj. Bet kādēļ neļaujiet? Kādēļ? Jums nav saskaņots. No Kas patiesības. Kur no, es eju, to es filmēju? No patiesības baila. Ne. Nē, nē, es neiešu iekšā. Nē, es neiešu, nevar ieiet iekšā bez kameras. Tāpēc, ka noziegumi ir jāfilmē. Nozieguma? Jā. Protams. Tad jūs man nedosiet savu personas apliecinājumu? Es gribētu jums ļoti iedot manu personu apliecinošo dokumentu, bet šis cilvēks jau man ir nāk iekšā. Šis cilvēks pilda savus pienākumus. Nu, tad pienākumi notiecīgi, un tad mēs netiekam tiesā iekšā. Jums ir jāpanāk, lai tiesnesi atļauj mūsu filmēt, un tad es atmēnāk. Es zinu, vienkārši ir par tiesnesi. Viņās filmēt. Visu var filmēt, bet Siguldā nevar. Šeit viņiem jāslēdz. Ne, nu, laikam baidās par kaut Slepenās, kādiem noziegumiem. Slepenās tiesas. Es zinu, ka <laughs> tiesnese, ties, vizemes tiesas priekšsēdētāji Paļika Arpavs sēž tagad cietumā. Vidzemes tiesas priekšsēdētāji Paļika Arpavs sēž cietumā. Tieši sakarā ar manām lietām. Bet pagaid, tāpēc, ka viņi neļauj filmēt? Nē, viņa vienkārši ņēma vzjatkas. Nu, privāti ņēma ienākumus gribēju sev iegūt. Tieši tā, mums viss jāfilmē. Tā, nu, bet vai tad tā? Tas taču notiek, mēs jau jums dosim to ja filmu. Ja jūs darīt kaut kādas slepenās lietas un neļaujat filmēt, tā mēs nevaram jums piedalīties. Vienkārši var mēs jums šeit esam, mēs varam vai vadīt Jums iepriekš vajadzēja saskaņot. Nē, mēs varam Iet. saskaņot uzreiz un šeit un tūlīt, ja vadības liepjās kabinetā un negrib iznākt ar mums lienoties, tad mēs neesam vainīgi. Es atvaros, jūs esat atbildīgi. Laiks taču ir, te ir pūkstens. Te ir pūkstens, lūk. Vēl? Mums iesmērķis pajautāšu. Ietaču. To je ono sa proces ovaj skopriešā. Jo ir gadījumi, kad var, ir gadījumi, kad nevar. Nu, ko tikai jāslēpj? Ar ko viņi atšķirās, kad var un kad nevar? Ar ko viņi atšķirās? Tā ir Latvijas kultūras kronika. Šis ir process, kurš ir jāredz cilvēkiem. Cilvēkiem vispār, tas interesē. Es vispār personīgi atsakos piedalīties procesos, kurus nedrīkst filmēt. Tātad tie ir slepeni mm. procesi, noziedzīgi procesi, no kuriem kāds kautrējās tos uzfilmē. Nu, tam baidās no pierādījumiem. Ne, nu, Latvijā daudz pārcēst. Latvijā, tagad vai jūs esat vadītāji? Vadītājs nāks uz priekšsādītāju, palīdz, bet filmēt šeit nedrīkst. Bet atvainojiet, ka tiek tā, ka mēs nepiedalāmies procesos, kurus nedrīkst filmēt ir acīm redzot arī slēpeni. Un ir jāprasa. Es jums prasu, kā jāprasa. Nē, nav rakstveidā. Pamatiedzīvotājiem rakstveidā nekas nav jāraksta. Mēs esam Dievu zinām dzīves tūkstošiem gadu. Mēs esam šeit Dievu lēmuši. Latvijas kultūras kronika. Tas taču ir paliek nākošajām paudzēm. Jūs taču negribēsiet, lai jūs tiesā par to, ka jūs esat nostājies pret latviešu tautas tiesībām, pret latviešu ģimenēm. Vai tad jūs cīnieties pret latviešu ģimenēm, pret latviešu ģimeņu tiesībām? Ne, nu, paga, nu, nu, nu. nu jā. Viņš jau nabadziņš ar trīts. mieru un bez trupes. Mums jāparāda bija augsts savs organizētības pakāpes. Viss jau nav kriminālā līnijā, pret visu vienā līnijā izsmēties. Tas jau nav izsmēties. Šī jau kriminālā padomājot priekšā, tāpēc nevarēja filmēt. Nekas tāds, ko nedrīkst. Tas nu, Es domāju, ka uzcīnās. To rāmu vai runāt. Tadam! collega. Hello, uh, are you are you here? Are you here? What what is? Why are you here? Uh, just uh, I don't know why. <laughs> yeah, he, he told me yeah, uh, there is uh, some yeah, happening. Uh, so just yeah, I want to see. Kāds var paturēt man durvis, vai man kaut kas jāatrast? Koreāns, to know uh, what's going on uh, in, in, in, Which country are you from? Uh, South Korea. South Korea. Yeah. Really? Yeah. My first beloved worked in South Korea for 10 years. Ah, really? Yeah. Ah. In, in a terrible company uh-huh. called uh -huh. Philip Morris. ah, Philip Morris. <laughs> Philip Morris. Yeah, yeah, yeah. Poisoning people. Uh -huh. anyway, yeah, can I uh, yeah, but, but what is the purpose of your photo? What will you be writing? Uh, well, I think I don't write You, you won't say uh, uh, indigenous people have gone mad in Latvia, <laughs> no? Actually, uh, you, you are uh, going to speak by I your language. Know. I'm not sure that I'll go in there because they are not allowing us to film. Ah, okay, yeah, yeah, I know. And I, I said I refuse to go in if they don't allow us to film. Mm -hmm. Yeah, I know, yeah. But you can take a photo here. Yeah. This is this. Mm -hmm. And they are not allowing us. Yeah. Yeah, yeah. Anyway. Yeah. He's filming me. Pasaka, tā ir pamatautu cīņa. With this, yeah? Yeah, yeah, sure. A little bit move here, and then step back. Yeah, yeah. Can you write your email or something? Ah, yeah, sure. Do you have any... So you are activist? I'm Kona, Baltic Sea Region Indigenous People. Uh -huh. So you could write down your company and uh, the web page. Actually, I'm a freelancer. Freelancer. Oh, how comes you are in Latvia? Ah, just I want to see what's going on in okay, Latvia. Okay. Yeah, yeah. Okay. kā jūs viņu pazīstat? Ciemiņš. Ciemiņš vai jums, Iztekas jau dzīvoju. Un kā jūs sauc? Esam tas pats, eh, kurš ar eh, eh, Dāci Vinkleri kādreiz tā vairāk draudzējās. Čau! Marīti! Kāda tikšana? Marti nedaudz mazāk. Dita, pa filmēšanu tāda nianse bija tas, ko viņš tev aizliedz, attiecās tikai uz šo te koptālu. Bet tas neatiecas uz procesu. Process Lai viņu attiecina. Lai viņi to atnāk un pasaka. Ah. Bet viņš tev to teica. Viņš, tas vīrietis teica, es tagad noskaidroju. Jā? Ah. Nu, jā. Nu, Moments tas ne jau uz to tiesas procesu attiecās, bet uz to, ka tie ir arī citi cilvēki, kas neatiecas uz šo procesu. Ah, un tu ah, filmēji kā... Nu, Saprot? Nu, nu jā. Labi, tad mēs varam iet iekšā, jā? Ja? Man nezinu. Nelaidies. Tur jau gatavi būs. Oķinu, un jūs liekat pelnē. Kad mēs... Tu sumētos? Jā. Tiešām kaut kad... Tu sumēti? Ko viņi teica, jā. Ka es nedrīkst tur iet vispār. Nepiedarošs personas. Bet tu nu, Un viņi bija tik labījušies. Skaties iekšā. Viņi pašās teši kaut kā labījušies. Grečīs galā taisnība ir mūsu principā. Taisnība ir tausē, kas ir mūsu. Likumi ir pret mūsu. Galvī. Viņa jau ir sākās likumiem ņemšanas. Jo Gunārs jau tikko teica, taisnība mūsu pusē un viss to nezinu. Bet likums ir viņu pusē. Tā ir, zinu, likuma ar Bet tie likumi ir tādi, kurus var grozīt, un ja māk grozīt mums pa labu, tad arī mēs varam vinnēt ništa je ovo interesantno. Čitao si će tuđem šparad iz televizija, to būs traks skats. Tāpēc jau arī uztraucas par to, ko filmēšu. Nē, nu tā, tas jau ir. Es jau saprotu. Redziet, viņam pašiem jau vakar gāja pie saimas un demonstrēja to, ka viņam nemaksā nevienu. Pati tiesa ir jau nolikta uz zemes. Jo vajadzīga tāda tiesa, kas neko netiesa. Un tā tu ir vakar veicu piketu, man liekas, bisājas, vai, vai viņas padomā. Ir tiesa darbinieki, arī tā zemākā līnija, visādi tur raksturvieši un sekretāri, jo piecēdā. Gaitu. Tā, ir vēršanas atveidēšanas arī iekšā, ja? Tagad ir viens padzēries kā priekšu. No, not really, but... Uh, Поляка он сато стасивистен, сега што е Тага црква е висена, се сака на гребица, да атентати пред Тоа е Тоа е тика Грузија, што е телефоне. Şimdi artık niye yemek kadar yetmiyorlar. Nasıl yapsayı anlatıyor. Da, e, čita si tev, je, tu ir Eriks. Eriks, viņš tur pakrustāt. Dita rīta, man lūdzu. Jā, paldies. A mēs pārējie varam iet vadīt? Jā, visi nāk. Tauta ir. Tur nevar šī vietas. tam viņš ievērot, kāds ir tiesas zālē. Tiesas zālē var atrasties tik personas, cik ir šeit sērvietas. Pārējos uz palūkšu atstāt pārā. Kas attiecās uz klubu jums ar savu kameru, tad pēc cilvēku procesa likuma tikai tiesas atļauj jūs drīkstat filmēt. Bet es, es saprotu, ja, tas, ja jūs neatļausiet filmēt, tad es šeit nepiedalīšos. Tāpēc, tā ir jūsu tās slepenās tiesas sēdes mēs nevaram tā ir akceptēt. Izvēle, tā ir jūsu izvēle. Un šī tik maza istabiņa arī lūdzu, ne, iz, izrādiet mums cieņu. Mēs esam latviešu biedrība un atrodiet mums citu istabu. Mēs gaidīsim ārpusē. Tā, tas ir jūsu lēmums. Tad Ejam mums atstājiet tiesas. Kabinete. Tā nav sava, tas ir kabinets, tas kāds mazais. Зала Ягодина казала. Мистер Мокрий, ти ж варіант. Мистер Мокрий, ти ж варіант.